Baiklah, kita nyanyikan sebuah lagu dari Bung Haji Roma Irama, yaitu dengan berjudul Batang. Batang. menyentuhnya Jadi santapan cacing tanah Jadi santapan cacing tanah Sampai yang tersisa kerangka Begitulah suratan badan Ke bumi dikembalikan oh, Kebanyakan manusia jangan lupa bahwa maut kan datang menjelang.